São seis e meia da manhã de sábado. Eu acordei às quatro, <laughs> com contração. Ah, e elas estão diminuindo o intervalo entre uma e outra muito rápido. Acabei de tomar um banho. Acho que eu fiquei uns 40 minutos no banho, porque no banho, sei lá, a sensação é que dói menos. <laughs> E agora é esperar. Vou secar meu cabelo, arrumar as coisas. E eu só vou pro hospital quando eu tiver sentindo muita dor, porque eu não quero ficar muito tempo lá. Então, por enquanto, tá suportável. Minha bolsa não estourou, então tá tudo bem. E eu já tô morrendo de fome, mas eu tô com medo de comer e passar mal. Meu médico falou que eu posso ter um, eh, ficar enjoada, ter ânsia de vômito e então... tal. <laughs> Eu não quero vomitar. Então, Steve vai fazer uma vitamina pra mim de banana com morangos. E Steve foi colocar gasolina no carro e eu tô aqui. <laughs> Tem que secar meu cabelo, tô tomando coragem, porque as contrações estão vindo de 5, 4, 3 minutos de diferença entre uma e outra, o espaço de tempo. E aí eu não quero, <laughs> eu não quero ficar em pé, eu quero ficar sentada. Fala que você tá pronto pra ser Big Brother? Tá pronto pra ser Big Brother? 9 h 20 da manhã, estamos a caminho do hospital. Hum. Tá ansioso? Sim. <laughs> Daqui até o hospital dá um, uns, o quê? 50 minutos? Por aí. Eu continuo tendo contrações, mas tá suportável a dor. Tá tipo uma cólica forte, assim. Não tá nada que parece que eu vou morrer ou algo do tipo. Ainda. <laughs> Ainda. Mas chegando lá a gente vai descobrir se eu dilatei mais. Ontem eu tava com 2 centímetros. Aí vamos ver como estamos. Eu acho que eles só podem internar se eu tiver com mais de 5 centímetros ou 4 centímetros. Algo do tipo. Então descobriremos. A Ana vai ficar com os cachorros deixou eles em casa, ela vai lá pra casa ficar com eles. Você já mandou mensagem pra ela? Mandei. Ela ainda não viu, deve estar tá dormindo, mas eu já mandei. Eu ainda tô com fome. <laughs> Chegamos no hospital. Esse quarto é muito chique, olha o tamanho desse quarto, muito grande. As contrações agora estão vindo de dois em dois minutos. Então eu tenho dois minutos pra gravar. É... <laughs> Até eles voltaram. Né? Enfim, deixa eu mostrar aqui. Entrada, aí aqui tem esse armário com essa pia. Eu não sei o que é ali. Ah, o chão. é aquecido. <laughs> é muito gostoso. Aí aqui fica a caminha e temos uma vista pra onde? Não sei, pra um prédio. The roof. Aqui tem uma TV. Um, a cama do Steve. Acho que é um sofá-cama isso, né? Deve abrir. E uma mesinha ali. E aqui é a minha cama. E aqui todos os aparelhos. E o banheiro. O banheiro também é bem grande. Deixa eu chegar lá. Ai, ah, esse chão é muito gostoso. Chuveiro, não tem banheira. Eu queria. Mas tudo bem. Chuveiro, vaso, marido. E olha o meu... O meu Vai na cama, Pera, olha a minha roupa. Ó, oh, pessoal, ela tá aqui na cama. Chega disso. A gente custou entender como é que colocava essa roupa aqui, mas agora a gente oh, conseguiu. Coloca suas meias, entra na cama. <laughs> entra na cama. Eu vou deitar na cama. Ela falou pra eu chamar a enfermeira quando estiver pronta. Ah, então. A enfermeira já veio, ela fez o exame de toque e na verdade eu não não dilatei muito de ontem para hoje. Eu tô com 2,5 agora. Ontem eu tava com de 1,5 meio para 2. E é engraçado que quando ela colocou o monitor, minhas contrações pararam. Assim, imediatamente. Aí agora ela tirou o monitor pra eu poder... Ela falou se eu quiser caminhar. Enfim, o que eu quiser fazer, ela vai vir me checar de novo daqui a uma hora. Pra ver se as contrações estão avançando, se eu tô dilatando. Ai, esse exame do toque dói. E fica dolorido por um tempo, não é só na hora que faz, não. Eu ainda tô sentindo uma dorzinha assim. Steve foi buscar o, a minha mala no carro, que a gente deixou as bolsas no carro. E... Um, comida, que eu tô morrendo de fome. Ela falou que eu posso comer nada muito pesado, tipo um, um biscoitinho, alguma coisa assim, eu posso comer. Eu não lembro o que eu tava falando, mas Steve chegou com a comida, isso que importa. Deixa eu ver. Jesus. Hum. Please super saudável. Não posso comer nada disso. Tinha um biscoitinho lá do Scooby-Doo. <laughs> Era pra você trazer a minha mala. E aí, tá doendo? Hum? Tá doendo? Eu? Não. Mas parece que você tá com dor. enfermeira veio me checar, o que, uma hora atrás? Ela vai vir em, tipo, cinco minutos. Então ela veio uma, quase uma hora. E eu só tinha dilatado o quê? Dois e meio. Trinta centímetros, né? Não, meio centímetro. Yeah. Aí ela disse que ia esperar mais uma hora que a gente podia ir para casa ou que a gente podia esperar mais uma hora. Mas só pra gente ir para casa é uma hora. Então a gente ficou. E vamos ver de novo. É, agora eu tô. Eu tô aqui na beirada da cama. <laughs> Esquece a cama. Minha mãe falou que é pra eu agachar, que ajuda na dilatação. Então, eu estou agachando. Agora eu tô sentada, que meu pé tá doendo de ficar agachada. Mas quando vem a contração, aí eu fico agachada. E tá doendo de verdade agora. Tá muito dolorida. Eu espero que esteja dilatando, pelo menos, né? Uhum. Porque sofrer à toa não dá, não. E eu tive um pouco de sangramento também quando ela fez o exame do toque. Ela falou que isso é um bom sinal. Uhum. É sim. Ai, não consigo nem falar quando a contração começa. a checagem e eu dilatei mais meio centímetro. Pela dor que eu tava sentindo, eu achei que eu ia dilatar 7 <laughs> centímetros. Não, só meio... Parece que meu cabelo é curto no vídeo. Só meio centímetro. Mas ela falou que o meu cervix, que é o colo do útero, tá bem mais soft, que ela falou. Um, a enfermeira chegou e eu tive que desligar, mas eu não lembro o que eu tava falando. <laughs> Acho que eu tava falando que as contrações estão ficando piores, né? Nossa, elas estão ficando realmente muito doloridas. E minha mãe falou pra eu agachar e tal, pra ajudar na dilatação. Então eu tô deitada aqui porque ela tava me checando, mas eu vou voltar pra minha posição de agachamento, porque acho que pode ajudar, pode acelerar um pouco. Um, eles falaram que ela tá, tá bem, eles trouxeram a máquina de ultrassom e tal, ela tá bem, apesar de ser um pouco antes, né, da data prevista, aparentemente tá tudo certo. Quando ela nascer, eles vão checar, vão fazer os exames e espero que, que ela não precise ficar aqui acho, acho que não. Acho que... Que iremos pra casa em breve. E ela falou de novo, se eu quiser ficar aqui, eu tô agora com 3,5 de dilatação. É, tipo, eu que decido se eu quiser ficar aqui no hospital, sendo monitorada, ou se eu quiser ir pra algum lugar e voltar mais tarde. Eu posso escolher, mas eu escolhi ficar aqui mesmo porque Onde que eu vou nessa vida? Sentindo a dor que eu tô sentindo. Ai, mais uma. nada, nada ajuda. Nesse momento, nada ajuda. Enfim, ali tem uma média tem um, um gráfico ó, da, dos centímetros de dilatação. Eu tenho um, dois, três, eu tô entre o três e o quatro agora. E... Tem hora que a, que a contração passa, mas parece que ela meio volta e desiste e vai embora. <laughs> Ah, enfim, se foi lá colocar o carro na vaga, porque ele tinha deixado na, na porta do hospital, e buscar o resto das malas. A minha e da Melanie. Ah, eu só quero ir embora com ela amanhã. Quero ir com ela pra casa. Apesar de ter mudado os planos, porque minha mãe não chegou ainda. Minha mãe só chega semana que vem. Na outra semana, na verdade tudo bem, a gente vai sobreviver essa semana. Ai, lá vem outra. Uma hora depois... A dor só piora. Eu ainda não posso pedir a, a peri, epiri, epiridural. Porque eu ainda não dilatei o suficiente. Eu não, eu não sei, mas achar uma posição confortável não existe mais. Eu tava deitada, aí eu fiquei agachada, aí eu fiquei sentada, aí eu fiquei de cócoras. Nada resolve, nada ajuda. E falta uma hora mais ou menos para ela vir me checar de novo. Pra ver se eu dilatei. Agora são 4 e 10 e eu tô com 4 centímetros. Nossa, que cara redonda que eu tô. Hum, temos o quê? Quantas horas de hospital já? 5 e meia. 5 horas e meia de hospital. Não, 10 e meia, 11, 12, 1, 2, 3, 4 e meia vocês. Eu só dilatei 2 centímetros. Não estamos indo muito rápido. Mas estamos indo. Estamos indo, estamos evoluindo. E... O que mais? Eu perguntei pra ela da epidural, epi, epidural anestesia. E ela foi perguntar pra médica que a médica ainda não veio aqui, só a enfermeira. ela foi perguntar se eu já posso tomar, ou quando eu posso tomar, ou se eu posso tomar. <laughs> Mas eu já estou querendo muito, é porque eu estou muito cansada, tô com muito sono. Só que eu, quando eu começo a pegar no sono, vem uma contração. E eu acordo. Eu tô com fome, porque eu não comi praticamente nada. Eu comi uns biscoitinhos só. Eu tô fraca já. Temos boas notícias. Já me colocaram esse negócio aqui, que é o acesso, que tá com líquido. e Tiraram meu sangue, tô toda picada. Isso aqui dói pra caramba, tá ardendo. Hum. E a médica me aceitou, né, finalmente. Finalmente. Finalmente ela me aceitou. centímetros. <laughs> Finalmente. É, é porque se eu não tivesse dilatando, eu não ia poder ficar internada. Porque eu não ia, sei lá, eu ia ter que ir pra casa. Uhum. E voltar. Depois. Então não preciso voltar. Ficarei aqui mesmo. E eu já pedi epidural. Nunca sei falar isso. Epidural, né? Um, uhum. mas precisava dos precisa dos exames de sangue para poder dar a epidural. Então agora é esperar. A moça falou que demora uns minutinhos. Quero ver quantos minutinhos <laughs> vão demorar. E, e é isso. Parou de funcionar o negócio aqui. You're gonna feel me pushing on your bones back here, just getting to know how you're built. so. <laughs> No? more. It's tempting to want to lean your elbows but better just hold the pillow tight. a better shape. Uhum. Agora eu sou uma nova pessoa. <laughs> Depois da epidura, epidural. Yeah. Epidural. Eu não sinto mais contração nenhuma. E eu não consigo mexer a minha perna. É, a perna esquerda eu mexo, ó. Essa perna aqui eu mexo. Mexo mais ou menos, eu não consigo andar. Mas eu mexo. Agora a outra, eu só consigo mexer os pés. <laughs> que coisa estranha. <laughs> eu não tô sentindo nada. Eu não tô sentindo. <laughs> não. É normal? Não sei, não sou médico. Ele não falou? said that you should still be able to feel pressure, but I'm sure it's not a problem. You can feel this. Essa eu sinto, a outra não. Maybe you should shift. Ai, tá medindo minha pressão aqui. Maybe you should shift. Trocar de lado, eu não vou conseguir sozinha, você vai ter que me tá? ajudar. Eu acho que não. Eu continuo com 4 centímetros. Não, eu tava com 4. Eu já tava com 4, né? É. Continuo com 4 centímetros mas o meu colo do útero tá bem mais fino. Ela falou que isso é bom. Pelo menos isso, né? Porque a dilatação estamos parados. Colocaram catéter em mim, eu nem sabia que colocava catéter, nunca soube disso. Nunca vi ninguém falando disso em vídeo de parto. Estranho, mas tudo bem. Colocaram o catéter, e aí, porque eu também não tô, né, conseguindo mexer as pernas, então eu não consigo levantar para fazer xixi. E me deram gelo, um copo de gelo e um picolé. Essa é a minha refeição do dia. E o Steve achou um baby shark. <laughs> <laughs> Perdido, atrás do sofá que tava? Tá. Atrás do sofá. Silêncio. Isso é muito irritante. Eles vão me virar, de uma em uma hora, eles vão me virar. Tipo, eu tava virada pra lá, agora me viraram pra cá, daqui uma hora vão me virar pra lá de novo. Pra anestesia e meio que espalhando igualmente no corpo, nas pernas principalmente. Eles me deram. Cadê? O anestesista me deu esse botãozinho aqui, que ele falou que se eu começar a sentir dor, é pra eu apertar, que dá um, tipo, mais anestesia, né? E no mais é isso. 8 e meia da noite e temos 5 centímetros de dilatação. Temos um progresso. Além disso, eu estou usando uma fralda. <laughs> Ela falou que em caso da minha bolsa estourar... Olha é o carregador do celular aqui. Ah, vai ficar aqui mesmo. Um, ela colocou uma... Não é uma fralda, é tipo um, só uma coisa assim que ela colocou. Não, não fecha dos lados. E eu ganhei uma sopa. Tô tão feliz. Tô com muita fome. Steve trouxe duas gelatinas e dois picolés. Eu já tinha comido um picolé, aí trouxe mais dois picolés. Mas isso não mata a fome. Aí agora eu ganhei uma sopa de frango. Ela falou que tá muito quente. Que é pra esperar um pouquinho. Isso aqui deve ser água com sazon. O cheiro tá bom, pelo menos. E é salgado, eu precisava de alguma coisa salgada. São 10 para 5 da manhã, eu tô sendo checada de uma em uma hora para ver se eu tô progredindo e dilatando. Já são 25 horas de trabalho de parto desde que começaram as primeiras contrações e eu já tive que tomar anestesia extra por aqui quatro vezes. Mas agora eu tô sem dor, porque eu tomei há pouco tempo. E elas me checaram de novo. Eu tô com... oito praticamente, centímetros de dilatação. Se eu chegar no nove quando eu chegar no 9, a gente já pode começar a, né, o trabalho de parto mesmo, tipo, fazer força e tal, mas até então Ainda não. Um, eles colocam um negócio para monitorar aqui na barriga. Esse é para monitorar o coração. E o outro é para monitorar as contrações, só que ele não estava funcionando muito bem. Então agora elas colocaram um monitor interno que funciona melhor. E aí, é, elas que eu digo as enfermeiras. Então, elas são tão boazinhas. E aí elas vão ver se as contrações estão vindo continuamente. E, e, estão, porque eu consigo sentir. Não, não sinto dor, mas eu sinto a pressão. Mas elas precisam saber a intensidade que estão as contrações. E aí se eu não dilatar, porque a, a minha bolsa estourou às três da manhã. Até então não tinha estourado, estourou às três da manhã. E aí, se eu não terminar de dilatar, né? O finalzinho, elas vão colocar ocitocina, se não me engano. Tomara que eu não precise, mas se precisar, que coloque, <laughs> porque eu não aguento mais. Eu tô muito cansada, eu tô fraca, porque eu tô sem comer nada. Só posso tomar líquido. E já foram mais, mais de 24 horas, né? Daqui a pouco vai fazer 25, daqui a pouco vai fazer 24 horas que eu tô no hospital e ela <laughs> ainda não nasceu. Eu espero que não, eu espero que ela nasça antes disso. E eu acredito que ela vai nascer antes das 10h30, que foi a hora que eu cheguei aqui. vamos ver. Estamos aguardando. São 5h30 e, eles acabaram de colocar... Vai falar o petocinho. Então eu não sei se é a mesma coisa de ocitocina. Ou se é petocina, sei lá. Mas colocar aqui, tá escrito ali. Ah, aqui tá escrito ocitocina. Então deve ser isso aí. Um, eu já tô com 9. Provavelmente agora eu já tô com 10, mas na última vez que ela chegou que foi o quê? Meia hora? Yeah. Eu tava com nove e meio. Aí eu pedi mais anestesia, porque eu tava sentindo muita dor. E aí agora a anestesia tá começando a fazer efeito. Ai. Ai. Hum. Eu não sinto mais as minhas pernas de novo. <laughs> Mas eu ainda sinto um pouquinho da contração. As contrações estão vindo, sei lá, de 10 em 10 segundos, 20 em 20. 20 em 20. Tá vindo muito rápido. Eu tô toda descabelada. E aí? e vai ser por agora. Acho que. Acho que ela nasce no 7 e pouco. Dentro da hora, com certeza. Como assim? Tipo, menos do que uma hora. Ah. Eu espero que sim, porque eu não aguento mais. Mas... O médico falou que agora não deve demorar muito. O que ele vai fazer? Porque ele não tá aqui. Eles estão esperando. algo acontecer. Já tá acontecendo. I'm not sure if she has her pads under her. It seems like she's just on of Probably. Yeah. Okay, here comes another. Go for it. Okay, guys. You want to hold this leg, would be great. So, deep breath in into your chest and push. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good job. Let that out. Right back at it. Put your hands right back behind your legs. Deep breath in. And push again. Push. Two, three, four, five, open up your six, knees. seven. Yeah, more open there. Eight, nine, ten. Yeah. <laughs> You doing great. Now I know what I'm doing. Yeah. <laughs> yeah. Take some practice, right? You've done this before and you couldn't feel anything. You couldn't feel anything and the baby was looking up. Okay. Take a nice deep breath in. Push. Two, three. Hard. 了。 <laughs> really good. Look at that beautiful hair for sure. good. That's it. You <laughs> Oh yeah, I mean. I'm just getting skin. Oh, there we were. <laughs> <laughs> there was something that she just wouldn't take that big scream for me. Something cleared, huh? Here's Mama. Yes. These are all wet. I've got the ones right now. Amanda, I need you to try to, I don't know if you can move your legs or not, but we need them pushing on your tummy here for a few minutes. quiet girl, huh? She looks pink. Ela nem saiu roxa. Capri? Quando ela saiu, ela tava roxa. Olha o tamanho dessa orelha. Essa so sorry. I'm just gonna extend your elbow for just a quick moment, okay? Tá chupando um pedão? What did you need? Oh, thermometer. Né? Acho que ela tá. She's sucking oh. her She just got her hand né? She might be. que <laughs> reclamação! <laughs> ela ainda tá com marca. Aí ela fica aqui com, com a gente por uma hora, que a gente pediu... Como é? Skin to skin, que é deixar ela deitadinha aqui em contato com a pele. E depois eles vão pesar, medir, fazer os testes. Mas ela fica aqui com a gente uma hora ainda. E a gente não sabe quanto ela pesa. Ainda não. Mas vai descobrir depois ela precisa ela é comer. muito pequenininha. Ela cabe na palma da minha mão, mentira. Melanie, ela é sabia é que você já tem irmã e irmão mais velhos? Tem, dois. Ela não gostou, não. Não. <laughs> Atualmente estou comendo um omelete de presunto e queijo, batatas, um suco de laranja e frutas. E Steve tá com Melanie no colo Ela ainda não mamou, ela não consegue pegar ainda no peito, mas vamos continuar tentando. A médica falou que às vezes eles nascem com dor de cabeça e não. Enfim, ficou meio chatinhos assim no começo. Mas depois passa. Dor de cabeça tô eu, tô tontinha. Estamos nos preparando para trocar de quarto. Elas, a enfermeira passou essa pomadinha no, no dentro do olho dela, segundo o Silvio não sei o que é. Mas já fez os testes, tá tudo bem. Tá tudo bem, é bobo. É. A gente tá indo pro outro quarto. A gente vai ficar até amanhã.